السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبكم الراقي حسن المغربي أحبائي الكرام أنا متواجد الآن في الصفا والمروة حتى الصفا والمروة ولله الحمد من أعظم الطاعات فأريد أن أقول أنه لا تحتقرن طاعة كيفما كانت صغيرة أو كبيرة ممكن الصدقة تكون سبب في دخولك الجنة ممكن زيارة الأقارب ممكن آه، الدعاء عند الملتزم ممكن الطواف ممكن يعني آه، الاحسان للجيران ممكن يعني حاول قدر المستطاع ان لا تحتقرن ولو اي معروف كيفما يكون نوعه كبير او صغير لا تحتقرنه ولا يعني تقول يعني آه، هذا امر بسيط آه، هذا امر سهل ممكن يكون سبب في دخولك للجنه ومنجاتك من النار لذلك حاول قدر المستطاع احبائي يعني ان في زيارتكم ل وقيامكم بعمره أن تبكوا إلى الله عز وجل تحاولوا أن آه، يعني آه، تأخذوا وقت مستفيد في في مناجاة الله عز وجل يعني لا تكون العمرة لا تكون يعني آه، العمرة يعني خفيفة ظريفة لا خذوا وقتكم الكافي يعني تطوفون على راحتكم يعني تسعون في الصفا والمروة على راحتكم يعني يعني آه، تقوموا بالمناسك يعني على اكمل وجه حتى في الزيارات اقارب حتى في الاحسان آه، يعني للجيران وكذا يعني آه، لا تكون حياتنا يعني يعني خفيفه بل تكون يعني ثقيله ويعني اسال الله عز وجل ان يكون وصلكم معنى ومغزى هذا الفيديو أسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعنكم وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الفيديو سببا يعني في منجاتي من النار وأسأل الله عز وجل آه، أن لا أحتقرن أبدا أي معروف وأي طاعة وأسأل الله عز وجل أن يحيي قلبي هذا القلب الذي ضعف يعني آه، و يعني آه، ضعف جدا أسأل الله عز وجل أن يقويه وأن يحييه و أن يفرج عنا وعنكم أحبكم في الله من قلبي إخوتي وأخواتي أحبكم في الله عز وجل استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الفيديو خالصا لوجهه الكريم لا نريد به لا سمعة ولا بطرا ولا رياء بل طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته